Gaur egun, sortutako janariaren erena zakarrontzera botatzen da, eta energia totalaren uneko hogeita beratzea etxeetan erabiltzen da. Etorkizunean, bide jarraitzen badugu eta gainera populazio totala azten bada 2000 eta berrogeita marrerako horrekusita dauen beratzen mila xireun milioi pertsonetara gorrongo bizi estira mantentzeko hiru planeta beharko genituzke. Ez litzizuko gustatuko horrelako egoera batera eltzea, ezta? Ondakinak murriztu, ez erosi plastikozko botik. Eduki ontzi berrera bilgarriak erabili. Alde neurrian energia kontsumo murriztu, Erosketa iraunkorrak. Enpresa testil multinazional ez iraunkorretan erosi beharrean, enpresa testil lokal eta iraunkorretan erosi. Beraz, hauek dira atera ditugun ondorioak. Gaur egungo bizi estiloa sustengaitza da epe luzera. Beraz, honako egin beharko genuke. Zahorra eta energia kontsumo murriztu, eta enpresa lokal eta iraunkorretan erosi.